tilni yasagan yasashga besh yil vaqt ketdi bolalikdan nogiron bu yigirma necha yildan burun pastga tushmaydi tayyor arava olib tushadigan inson yo'q 2007 yil. ikki ming yetti sovulada qolib ketdim qor demi yomg'ir demi ko'chalarda bo'kib qolib ketganman mana shular hammasi oyoq qo'limni muzlatib bo'g'imlarni shamollab ketishiga ham sababchi bo'ldi yaxshi ko'rasiz nimalarni yaxshi ko'rasiz shuhrat aka yomg'irlar mana mana erkak kishi bo'lmagandan keyin qiyin ekan baribir